გამარჯობა ძვირფასო მაყურებელო დღეს შევეცდები აგიხსნათ როგორ შეიძლება ლითიუმ-იონური აკუმულატორების დამტენისა და დაცვის გაკეთება ყველანაირი აა 11 კომპონენტების გარეშე სულ შეიცავს სამ კომპონენტს აა და ჩვენ შეგვიძლია მივახციოთ ზუსტად იმას რაც გვჭირდება ან იმისათვის რომ ვიცოდეთ რომ შევქნათ რაღაცა აა ესეთი დამტენი თავის დაცვით ლითიუმიონური აკუმულატორი საუბარია აა ესეთ აკუმულატორებზე ესეთ აკუმულატორზე ეს არის აა 18 650-ის ტიპის ლითიუმ იონური აკუმულატორი. სხვადასხვა ტიპის აკუმულატორები არსებობს, რა თქმა უნდა, ვინც იცის, ადვილი იქნება გაიგოს იმას ის რაც მე ახლა თქვენ უნდა გითხრათ. ან თუ ვიცით აი ამ ლითიუმიონური აკუმულატორის პარამეტრები, იმის და მიხედვით შეგვიძლია ჩვენ თვითონ ხელთ არსებული მინიმალური დანახარჯებით მივახციოთ შედეგს. და მივიღოთ ის შედეგი, რასაც ჩვენ ვითხოვთ. რას ვითხოვთ ახლა ამ აკუმულატორის მაგალითად. დატენვისთვის პირველი რაც ჩვენ უნდა ვიცოდეთ და გვახსოვდეს აა პირველი ეს არის ვიცოდეთ მაქსიმალური ძაბვა, რომელიც შეიძლება ასეთ აკუმულატორზე არსებობს. ეს არის 4.2 ვოლტი. ეს არის მაქსიმუმი. ამაზე მაღლა უკვე ამ აკუმულატორს გამოიყვანს წყობრიდან ეს გახსოვდეთ და მეორე ეს იმისთვის რომ ვიცოდეთ მაქსიმუმ რა ძაბვაზე უნდა დაიტენოს და მეორე მეორე კი არის параметრი რომელსაც უნდა დავარქვათ მინიმალური ძაბვა რომლის დაბლას უკვე არ შეიძლება ასეთი აკუმულატორის განმოხტვა მინიმალური ძაბვა. ეს შეიძლება იყოს როგორც 3.0 ვოლტი, ანუ 3.0 ვოლტი, 3 ვოლტიდან ყველაზე ახალი თანამედროვე ლითიუმ-იონური აკუმულატორები, რომლებიც გამოდის, უკვე მათი განმუხტვა შეიძლება 2.5 ვოლტამდე. ეს არის მინიმუმი. ამაზე დაბლა აა უკვე წყობრიდან გამოიყვანს ჩვენ აკუმულატორს. ვიცით რა ეს პარამეტრები, უკვე შეგვიძლია თამამად დავგეგმოთ როგორ შეიძლება ასეთი მოწყობილობის გაკეთება. ну, მაქვს მე ვიდეო გადაღებული უკვე იმაზე, თუ როგორ შეიძლება ასეთი დამტენის გაკეთება, დამტენის. ну, მოდით განახებთ ახლა რა იგულისხმება ამ იმაში. დამტენში რა არის საჭირო იმისთვის, რომ ესეთი დამწენი გავაკეთოთ. ესა ჩაოლებრი ბიპოლარული ტრანზისტორი ვინც იცის რა თქმა უნდა რა ახსნა არ ჭირდება რომელსაც რომელსაც აქვს ესეთი თვისება როდესაც ბაზაზე ბაზაზე მოუდებთ პატარა ძაბვას პატარა დენს შეიძლება ასე ითქვას. ანუ პატარა დენით იმართება აი აქ გამავალი დენი. აი ამ ადგილზე მოდებული პატარა ნი შეიძლება იმართებოდეს, გამოიმართება დიდი დენი. ამის ფუნქცია ეს არის. რა შეიძლება ამისთვის გავაკეთოთ? პირველი გვახსოვს ჩვენო არსებობს ამისთვის ერთ უმარტივესი სქემა. წინაღობა ტრანზისტორი. და დატვირთვა უკვე კოლექტორის წრეში უნდა ჩაირთოს. ამ შემთხვევაში კოლექტორის წრეში ვთავთ ჩვენს აკუმულატორს. აი, ასე. მე მაქვს ვიდეო გადაღებული როგორ წერამთქვი, სადაც ახსნინი მაქვს ძალიან კარგად. აა როგორ უნდა შეირჩეს აი ეს წინაღობა იმისთვის, რომ საბოლოო ჯამში, როდესაც ეს აკუმულატორი კი მიაღწევს თავის მაქსიმუმს, აი ამ აკუმულატორზე აი აქ კონდეს 4.2 ვოლტი. აა აი აქ გამოჩნდება მე როგორ ნიშანი, რომისდანაც შეგიძლიათ მე გადახვიდეთ და ეს ვიდეო ნახოთ. პირველი პირობა შესრულდა. აი ეს არის, აი ეს პირობა. პირველი პირობა შევასრულეთ. ანუ დავტენით ჩვენი აკუმულატორი. ახლა გვინდა უკვე მასზე მიმოერთოთ ისეთი დატვირთვა, მაგალითად, ნატურა ან სხვა ისეთი მომხმარებელი, რომელთანაც იყובება, რომელიც იყובება ზუსტად აი ამ აკუმულატორიდან. მოდი გავიხსენოთ ესეთი შვენიერი, შვენიერი აა ტრანზისტორი, რომელიც ბიპოლარულისგან საკმაოდ ფუნქციონალურადაც განსხვავდება, ოღონდ აქვს ცოტა სხვანაირი ჩარტის სქემა. ესენი არის აა ქართულად ცოტა ცუდა ჭირს, მაგრამ ველური ველის ასე ვთქვათ ტრანზისტორები. ინგლისურად რომ ვთქვათ, MOSFET ტრანზისტორები. ჩვენ ხელ ჩემ ხელს არსებული ტრანზისტორები და მე მაქვს ორი მოდელი, ასე ორი ტიპის ეს ეს რა ქვია ტრანზისტორი, რომლის პარამეტრებიდანაც ეს შემილია ხა ორივე პარამეტრებს განახეთ და მიხვდებით რა არის ამისი როგორ რატო ვიყენებ მაგალითად ამას ამ ტრანზისტორს მოდი ვნახოთ ჯერ პირველად აი ეს ტრანზისტორი ეს არის ერეს ე მოდი ეს უკნა მე დიაგამოჩნება IRFP 50N06. ამ ტრანზისტორის პარამეტრები ნახოთ. და თქვენ თუ მიხვდებით, რას გულისხმობთ? აი ეს. ახლა შევედით აქ რა ხდება. პირველი პარამეტრი არის აი ეს. ეს არის ძაბვა. რომლიდანაც იწყებს ეს ტრანზისტორი გახსნას. ანუ როგორც კი მოვდებთ ჩვენ 2.7 ვოლტს აი აქ ამფერსი ის кайხსნება. ანუ წარმოიდგინეთ რა მარტივად შეიძლება ამის ახსნა. წარმოიდგინეთ გვაქვს ონკანი და ამ ონკანს ხსნით. როგორც კი გარკვეულ დონემდე გაიხსნება, მოუშვებთ ამ ონკანს. ეს ონკანი იწევს სრულად გატარებას. ანუ გარკვეულ დონემდე რომ მივად ეს ესეთი საკეტი ესე რომ ვთქვა. უცებ ვარდება ზემოთ, სულ იხსნება. უცებ და არა ნელა ნელა ნელა ნელა ერა. დას და აღარ არის. და ერთ ბაშად იწევს სვას. წყალი. აი ეს ფუნქცია აქვს ზუსტად ამ MOSFET ტრანზისტორებს. ანუ როგორც კი აი ამ ტრანზისტორზე მოედება აი აქ როგორც გახსოვთ პირველი ფეხი ეს იყოს გოთი არნიშნული მეორე ფეხი D ისანი S და ეს რას ნიშნავს? ეს ნიშნავს რომ ეს არის gate ინგლისურად, ანუ საზღვარი შენ არ საზღვარი არა შენს აი არ შეესაბამება ქართული სიტყვები ქართულად სამწუხაროდ არ არსებობს ესეთი ლიტერატურა საიდანაც შევძლებდი უფრო ზუსტად მეთქვა თქვენთვის აი ამ ფეხების მნიშვნელობები თარგმანი ესე ვთქვა რა ორი დავიმახსოვროთ უბრალოდ ინგლისური სადასახელებები ეს არის gate drain the source source ყოველთვის ხო ნუ არსებობს n არხიანი და არსებობს კიდე პ-არხიანი ესეთი ტრანზისტორი MOSFET-ები, ესე რომ ვთქვათ, უხეშად. აქედან გამომდინარე, აა, ჩარტვის სქემა მხოლოდ მხოლოდ განსხვავდება აი ამების ცვლილებით რა, გადავანაცვლებთ და უბრალოდ N-ის შემთხვევაში თუ ასეთი ჩარტვაა, აა, P-ის შემთხვევაში უკვე იქნება შეცვლილი, ანუ მინუსი აქეთ იქნება. -ი -ი -ი -ი -ი -ი -ი -ი -ი მინუსი აქ იქნება და პლუსი აგეთ იქნება. სხვა დანარჩენი ფაქტობრივად იგივეა, აბსოლუტურად იგივეა. მაგრამ ეს ახლა ამ შემთხვევაში ეს ეს ტრანზისტორი არ არის და ივიწყეთ. მოდით ახლა ვნახოთ ჩარტვის სქემა. როგორ შეიძლება ჩავართოთ ჩვენ ეს აკუმულატორი ისე, რომ როდესაც ამ ძაბვა დაეცემ ჩამოვა 7 ვოლტამდე რომლის გახსნის ძაბვაც არის აი ამ ტრანზისტორის ფეხზე მოდებული ძაბვა ავტომატურად ეს დაიკეტება და ავტომატურად მომხმარებელში დენი აღარ გავა. მოდი ნახოთ როგორ შეიძლება ამის რეალიზაცია. ხარახტერ დავიწყოთ იმითი, რომ ჯერ მოდი დავხატოთ თვითონ ეს ტრანზისტორი. აი, ესე. როგორც მე მახსოვს, დაახლოებით ესე იხაზება. აღნიშნო, ანუ ესე ესეთი აქ. და რამოდით ნახოთ, როგორ შეიძლება ამის ჩარტო. მინუსი მოდის და უერთდება ეგრევე S ფეხს, ანუ მესამე ფეხს, აი ამ ფეხს მინუსი ესა. პალიუსი ჯერ მოვითვლით. მომხმარებელი აუცილებლად უნდა ჩაირთოს, აუცილებლად უნდა ჩაირთოს აი ამ ჯისადა დრენ შორის, ამ შორის. როგორ? შეულებრ ჩავწეროთ რომ ეს არის მომხმარები. აი 100. ანუ ამ ფეხსა და ამ ფეხს შორის. აი ამ ფეხსა და ამასა და ამას შორის ერთება დრეი. მომხმარები. ხოლო პლუსი უკვე ჩვენ უნდა მივაწოდოთ არა აქ, არამედ აი აქ. ამ შემთხვევაში უკვე ეს ტრანზისტორი იწებს ზუსტად ისე ფუნქციონირებას, როგორც ჩვენ გვინდა. ანუ როგორც კი ამ ფეხსა და ამ ფეხს შორის ძაბვა დაეცემა, იქნება 2.7 V, ეს ავტომატურად დაიკეტება და აქ დენი აღარ გაივლის. აღარ იქნება. ანუ პირობა იმისა, რომ ეს აკუმულატორი არ დაждდეს არ განიმუხტოს იმაზე დაბა დაბაზე რომელიც მისთვის არის მომაკვდინებელი ესე რომ ვთქვათ ჩვენი პირობა შესრულდა ახლა მოდით შეხედეთ თვითონ სქემას რა მარტივია ზეგი აი თლიანი ეს სქემა სულ შედგება სამი ნაწილისგან ეს არის ბიპოლარული ტრანზისტორი N ტიპის ბიპოლარული ტრანზისტორი. რომლის მაქსიმუმ იქ თუ ნახავთ იმ ვიდეოში კიდე ერთხელ შეგახსენებთ რომ აი გამოჩდება აიქ ამ ადგილზე გამოჩდება ნიშანი და იმით შეგიძლიათ გადახვიდეთ. ერთი არის ბიპოლარული ტრანზისტორი. მეორე არის წინაღობა, რომლის შერჩევაც 40 n 06 არსებობს კიდე სხვა ტიპის ტრანზისტორები მაგალითად არის IRF Z I R F Z 44 e აი ამ მოდელის ტრანზისტორი ამ საქმეში გამოდგება მხოლოდ იმ შემთხვევაში თუ ძალიან პრეტენზიულები არ ვიქნებით და ბოლომდე არ ვიქნებით მოთხოვნი ბოლომდე არ მოვთხოვთ აი ამ აკუმულატორს რომ თავის ფუნქცია შეასრულოს როგორ ანუ აი ამ ERFZ აი ამ ტრანზისტორის პარამეტრები არის ოდნავ განსხვავებული გამოდით ნახოთ რამდენად არის განსხვავებული ანუ რითი იგივე იმ ძაბვით რომელიც ზაბოც ხსნის აი ამ ტრანზისტორს. იმ შემთხვევაში გახსოვთ 2.7 ვოლტი იყო, ჩვენ შემთხვევაში IRF-Z 54 შემთხვევაში 3.7 ვოლტი. ანუ ეს ზაბვა ფაქტობრივად აა დიდად ანუ უფრო მეტად დაიცავს ჩვენს აკუმულატორს, ანუ მაქსიმუმი რაც შეიძლება იყოს 3.5 ვოლტი. და განახებთ ახლა როგორ მე რა წყობილი მაქვს ეს схემა. აი 100 აქ ზის ზუსტად ეს ტრანზისტორია ეს ტრანზისტორი არის ეს ახლა მოდით ნახოთ როგორ ხდება ეს ამბავი შეგეძლოთ აი როგორ არის ჩართული ჩართვის სქემა მინუსი ზის ამ ფერზე პლუსი ასე ვთქვათ გეიტზე და დაპირთვა არის მიცემული დრეინსა და გეიტ შორის. მოდით ახლა ნახოთ მარტივად რომ განახოთ. აი შევხედოთ 3.3 ვოლტი არის აქ. ძაბვა და ჩავრთოთ. ჩავრთოთ. ჩვენ გვახსოვს რომ 3.5 ვოლტი იყო გახსნის ამ ტრანზისტორის ტრანზისტორი გაიხსნას, უნდა მივაწოდოთ 3.5 ვოლტი. ანუ რა ხდება? 3.3 ვოლტი არ ხსნის ამ ტრანზისტორს, ანუ მოხმარება არ არის. თუ მას აუწევთ 3.5 ვოლტზე თუ დავიწყებთ, აი 3.5 ვოლტიდან უკვე დაიწყო ამ ტრანზისტორმა მოხმარება. გაატარა დენი და გაატარა აი აქ. შესაბამისად უკვე მოხმარება დაიწყო. ანუ ჩვენ რო ქონდეს მეორე ტრანზისტორი, აი ეს ტრანზისტორი რო ქონდეს ჩართული აქ. აი ახლა იყოს ახლა ეს ტრანზისტორი. ეს უკვე გააწარებდა და აა ანუ დაკეტავდა, დაიკეტებოდა 2.7 ვოლტის დროს. აი ასე. როცა იქნებოდა 2.7 ვოლტი. მაგ დროს დაიკეტებოდა ეს ტრანზისტორი. მაგრამ ჩვენ შემთხვევაში ეს ტრანზისტორი გენერზე 54-ია, დან გამომდინარე 3.5 ვოლტიდან იწყება უკვე ამის მოხმარება. 3.6, 3.7 და ასე შემდეგ 4.2 ვოლტამდე. ეს. უშიშო 4.2 ვოლტი. ეს. ახლა უკვე თქვენ თუნ დარწმუნდით იმაში, რომ უმარტივესად შეიძლება აა ესეთი სქემის აწყობა და ეს, ასე ვთქვათ, ჩვენი აკუმულატორი აა დაცული იქნას ძაბვის გადამეზე გადაზედმეტებული აა ვარდნისგან. აი კიდევ ერთხელ 3.5 ვოლტი 3.4 ვოლტიდან მოხმარება აღარ არის. აი ეს იყო სულ რაც მინდოდა თქვენთვის მომეყოლა დღეს. ჩემო ძვირფასებო. თუ ვიდეო მოგეწონათ, შეგიძლიათ დაალაიქოთ. აა და მე უბრალოდ მადლობელი ვიქნები, რომ ჩემი არქი შეიძლება ითქვას, რომ ცოტა წინ წაიწევს და მაყურებლებით, ასე ვთქვათ, ცოტა მეტი ეყოლება. დღეს დღესაც ეს იყო. მადლობა ყველას და კარგად ზანდებოდით.